Тийм, наад усч аж арга гэдэг нь гэр бүлийн юу. Тэр их кофе хээ. Гурван халбар дүү гэж хийж маш амар шингийн. Чаа хурдан. Энэ таагаад хийсэн бол. Тара тулгаа, тара тулгаа. Мөн тулгаа. Мөн юу тулгаа. Юу вэ? 냉다. 얀디 노스. Сай дүлгөн ингэ таараа тулгаа ингэ намаа чи юмс ингэ Мөн замраг мөн үү биш үү? Та хариуг нь сая юу хийсэн? Юу албаар бүр хайраа нандаа гэж. Төвшөөр яах нь гэсэн чи ямар амир авд юм бэ? Йоо.